السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شو أخباركم كيفكم مع الحلقات كل شيء تمام تونا احنا في البداية بس في كثير يكتبون لي حلقة المونديال حلقة المونديال من يوم ما بدينا وكلهم حريصين على هذه الحلقة حقت كأس العالم حبيت أقول لكم إن إن شاء الله الحلقة هذه راح تكون يوم الأحد اليوم إن شاء الله دخلنا الحين يوم الأحد وبإذن الله تحوز على إعجابكم ولسه باقي حلقات كثيرة حلوة